。はい。はい。少量です。あのですね、今回はですね、はい、ちょっといつもと動画がちょっと違うんですけど、うん。えー、本当違う。 <laughs> 違う感じだと思うんだけど、うん、今日ですね、はい、ワクチン接種の2回目になります。 ね。はい。というわけで、ちょっとさ、はい、2回目ってやっぱ1回目に比べてしんどいとか、ね、高熱が出るとかね。いろいろあって、うん、正直自分たちも怖いじゃない。うん、ちょっとドキドキはしている。ね、いろんな情報があるから、うん、さ、そういう思いなんだけど、うん、まだ2回目打ってない人も多分中にはいると思うから、まあ、参考になるかはわかんないけど、そういう、うんうんうん ものをお届けできたらいいかなと思って撮りましたねはいなんかいろんな話を聞いてるからさ、うん、いろんなものを準備してるよねもうねそうだね、うん、まあまずその、まあ、どうなるかわかんないので今日の夜とか分の食材とか薬あそう、解熱剤とかね解熱剤熱さましいとポカリとか、うん、そういうのは買ってあります、で僕ら普段は1日1食しか食べないんですけど、今日は昼食べましたね それで体調悪くなっても <laughs> そうそうそうそうそうなのでちょっとそこはそんな感じです、うん、ちょっとね心配しすぎなところもね正直あるかなとは思うんだけど、うん、まあ、幼児に越したことはないからそうだねまあね2回目もう打った人で私たちはそんなことなかったよってね熱もそんな出なかったしっていう方も中にはいると思うんですけど、うん、まあ一応念のためはい、うん、じゃあこの後ねそうあともう1時間くらいしたらはあやだ もう1時間後には打ち終わってるよね多分そうだねやだな、えー、やだ熱出なければいいな、ね、まあですね、うん、はいじゃあとりあえずはい、はい、じゃあまた後ではいというわけで今打ってから30分ぐらいかなえ30分ぐらいまあまだ 何もないんですけどなんかその人によって接種後に薬をすぐ飲むべきかそれとも熱とかが出始めたら飲むべきかっていうのが結構分かれててどっちが信じたらいいのか <laughs> 正直分かんないんですけど僕らは、まあ、熱とか出たら飲むようにしようかなと思いますそういうのもちょっとねいろいろ情報が混じりすぎててもよくわかんないんだけどまあもう自分を信じるしかないなって思ってます <laughs> はい痛い そうやろうん若干腕が腕嘘うん大丈夫うん大丈夫 <sighs> 今のところ、うん、平気やること終わったルンルンお疲れ様です、はい、お疲れ様です 今の今までこのソファーしか映ってないからさそろそろちょっと変えたいなご飯いつにするのそろそろ作ろうかなほんとお願いしますね今何中お米炊いてる蒸らしまあまあいろいろ <laughs> 炊飯器捨てたんだよね壊れてもう壊れてたもんね、うん、すごい鍋で炊くの初めて見るかも美味しいと思うけどね鍋で炊くと、うん、うん、今日は鍋 食べよういただきますおいしそう肉まだな肉もいいと思ううんうん美味しいつくねも下に貼るしうんどこどこかなああったあったうんどううん腕はどう 腕ねちょこっと痛くなってきたかなほんとうん痛いっていうかなんかほらあの凝ってる感じうんでもね体調とか今のところ全然大丈夫だからまだ薬とかはね飲んでないねこれからかもねうん不安ですようんほんと何もなければいいでも忘れた頃にさ、うん、熱が上がったりするかもしれないし、ね、うんはいえっとですね 今がワクチン打って9時間。そうね。うん、5です。はい。まあ寝ようと思うんですけど、うん。僕はまだ編集をしときます。うん。あなたは寝てください。俺は寝ようかな。 <laughs> うん。暗くしようか。ね、今のとこ何もないかな。そうだね、今のとこ何もなくて、うん、って感じかな。よかったよかった。うん。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。 1日経ったもうすぐ12時から、まあ、21時間くらいあったんですけど、はい、僕朝方の5時くらいに全身が痛くて頭も痛くてで熱っぽさはなかったんだけど薬を飲みましたで薬飲んだらだいぶ収まったからのまままた2度寝みたいな感じに寝たんだけど今またすごい全身痛くてちょっと今熱が上がってきてる気がするそんな感じです俺は 特にまあ腰が痛いなぐらいですねやっぱほんと人によってなんか出方が違うんだねうんわかんないこれから来るかもしれないちょっと熱だけ測ってじゃあもう一回薬飲んどこうかなうんいろんなところが痛い全身、ああ高いね37.7うん、うん、クリアしてみてください暑い うんちょっとね寒いあ寒いか、うん、じゃあじゃあもうちょっと横になってたいと思いますよいしょまだ食べたいものある食べたいもの昨日の残りの鍋のスープでラーメン今後で今食べれる食べたいよ食べたいあったかいの食べたい <laughs> ね作ってくれんの 作るよなんでやねん <laughs> はい癒しのご飯タイムねえ美味しそういただきますいただきますどう美味しい本当うん昨日の残りにさラーメン入れただけだけどうんうん、おいしいこのスープのもっと正解だったねうん 体調はうんやっぱね薬飲んだからね、うん、だいぶいい感じなんかかったやっぱ関節とかがめちゃくちゃ痛かったんだよねあほんとうんあと頭痛で鎮痛剤っていうのかなうんこれを飲んだからもう今はもうめっちゃ元気いつまでなるんだろうねこれでももうこのまま落ち着く落ち着くような気もするんだけどじゃあ僕はノーダメージでいいですかノーダメージか 今日の夜死ぬか <laughs> いやノーダメージではないんですよ、うんうん、腰腰がね痛いって言ってるもんねただなんか、うん、なんかそんなことじゃないって言われるかもしれないけどその副反応に絶対負けるもんかっていう気持ちではいるうんメンタル <laughs> メンタル的なことでねそう <laughs> だっていうのもあるかもしれないうんそれでも大事かもね、うん 人によってはさ仕事休めなくてさ薬飲んで仕事みたいな人もいるじゃん、うん、この野郎ぐらいで思ってるからね、うん、っていうのもあんのかもしれない <laughs> そうかも俺これ思ったより飲みやすかったんだよな、うん、なんかイメージですごい飲みにくいっていうイメージだったから、うん、ちょっとしょっぱいポカリスエットって感じ、うん、俺は嫌いじゃなかったこのまま食べようかなと思います、もう食べてばっかりよ <laughs> そうだね でもまあ食欲はあるからいいかなうんいやまたさ熱が上がってきちゃってさ冷えピタ貼ってみた大変だなめっちゃ気持ちいいね冷えピタってね俺は熱はないです、ずっとね嫌じゃない今日の夜とか来たらさいや絶対負けないほんと熱いようん明日はね俺も朝から と仕事に行かないといけないから大変だなご飯食べたらまた薬飲んで、うん、今日早めに寝よう、うん、熱ねなんかその熱上がる人と熱出ない人の差がよくわかんないななんだろうね体質なのかなでもみんな熱出るとか体調悪くなるけど、うんうん、自分がわかんないわちょっとうんまあほぼ平気、うん、よかったよねまあそうだね、よかったわよ、2人ともこれでさ、うん、 <laughs> そうだね死んでたら、うん そうだうん、今日は全部翔ちゃんがご飯作ってくれた <laughs> そんなことないじゃんそんなことないよ頼れるわうちの旦那なんかこんなにまあ腰とか痛いなと思うけどこんなに何もなかったのは逆になんかちゃんと打ててんのかなとか思っちゃうよねうん逆にね、うん、抗体がしっかりできてんのかなっていう本当に体質とかそういうのだと思うでも結構体調悪い日は多いんだけど 普段から普段からうん普段からというか気圧とかでうんうんうんうんうんそれがあれなんかな分かんないわ本当に慣れてるのもあるのかなはいこの動画は、いつまで撮るの <laughs> 明日朝明日の朝まで、うんうん、そうね明日の朝元気になってたらいいよねいいね、うん、 <laughs> ねそしたら今日はご飯を食べて俺は薬飲んで、うん、早めに寝たいと思います 終了大丈夫か熱上がってきたねついに翔ちゃんも遅れてやってきた遅れてやってきたねうんいや大丈夫だよ大丈夫薬飲んだ飲んだ飲んだよはあこれで今分かったのが、うん、最初の1日目は平気だけど2日目はもしかしたら大変っていうことの症状で、うん、確かになんか1日2日後 に来る人もいるってね2日目に来る人もいるとか言ってたからね体はん体体は平気まあまあ関節とか痛くないまあまあ俺は薬飲んだらだいぶ落ち着いたけどあんたうん熱はまだ下がんないけど困ったもんだなんかここら辺のなんかね神経なのかなここはなんか急にピキって痛くなるんだよねえー、っと今あの 地震が、ね、大きい地震あったね起きてガラスが割れたわけじゃないけど気をつけなきゃうん、うん23区でも5強なんだ。うん。火の元の確認もなさってください。火の元の確認もなさってください。うん。映像は埼玉市の今の様子です。はい。おはようございます。えー、2日目の 朝です、えー、僕はですね、もうすっかり熱も下がりました。で、体中の痛かったところも、もう痛くなくなったので、すっかり良くなって良かったなって思いますが、ちょっと今ね、まだ寝てますので、ゆっくり寝させておきたいと思います。僕はこれから仕事に行ってきます。 ひょにょはいというわけで今回はですねワクチン2回目の僕らの打った後の生活をお届けしましたえっと僕はですねちょっと今若干頭痛いけど37度を超えることはなかっただから僕みたいな感じな人もいるかなっていうのは思いますうんまあでもなんかちょっとでもこの動画が参考になっていただけたらいいなと思いますじゃあ次回もまた会いましょうよろしくお願いしますバイバイ